Als Als nu dan druk, dan zou hij het moeten doen. In principe staat hij al aan, toch? Je ziet dat een rood balkje. Oh, ja, dan doet hij het. Oké. waarom ben je onzeker? gewoon Rustig. Als je nu dat gaat filmen. Ik alles. Ja, maar je zit nu tegen de helm aan te kijken. Je moet beter nee. omhoog doen, Ja, maar je kan alle kanten kijken. Oh. Ja, maar niet over je heen. Nee, de afvoer moet je wel boven me uit. ja, maar ga je niet een beetje als Kikke eh, Gerritje zo de stad in het We zijn hier in een missie. Ja. Dan moet je imago even Gekke Gerrie missie. Dan moet je alleen maar een twee ton nu heb je echt heel oh, mooi Oh, je bent filmen. Oh. heel mooi beeld. Lekker hè? Het lijkt me zo leuk om dat later met een bril te zien. Weet je, dat je gewoon echt met zo'n... Dat kan ook. dat nou, moet kunnen. Dat ga ik even uitzoeken. leuk. later er zit een zesbaan snelweg, weet je wel. Toen was hij nog een soort van... Uh, hè?